Россия поднимет пошлины на товары из Украины в течение 10 дней после начала процесса имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Э, в постановлении правительства Российской Федерации говорится, что будут повышены пошлины, в частности, на мясо, молочную и кондитерскую продукцию, фрукты, зерновые, пиво, вино, спирт и сигареты. Кроме этого, пошлины вырастут на легковые автомобили, одежду, обувь и сантехнику. Чем это может грозить украинской экономике, расскажет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, который сейчас с нами на связи. Олег, здравствуйте, доброе утро. Э, доброе утро. Олег, вот расскажите, пожалуйста, вот как можно доступнее для простого украинского гражданина, как же повлияет повышение пошлин российской стороной на товары э, из Украины, на нашу экономику? Ну, надо понимать, что в настоящий момент времени э, товары из Украины перемещаются на территорию России, э, по крайней мере, э, де юре, э, перемещаются беспошлино, э, продолжает по крайней мере, тоже формально работает соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Согласно этому соглашению у нас э, нет экспортно-импортных тарифов на пересечение, при пересечении наших товаров. Э, на российскую территорию. Э, то, что говорит э, Москва и будет применено по отношению к Украине, простым языком означает, что будут введены пошлины на продажу нашей продукции на территории Российской Федерации. Средняя величина пошлины составляет порядка от 7 до 10 процентов процентов. Что это значит? Это означает, что либо наши товары станут более дорогими э, на российском рынке, то есть что-то, что продавалось за 100 долларов, должно будет продаваться за 110 долларов, как возможный вариант, или второй вариант, оно будет продаваться по той же цене, по которой продавалось раньше, за те же 100 долларов, э, но наш украинский производитель будет получать э, меньше прибыли. А, в общем, в любом случае это бьет по украинским экспортерам, но тоже правда, что пошлины меньше бьют по украинским экспортерам, э, чем э, так называемые нетарифные ограничения, которые до этого очень активно применяет Россия а, по отношению к украинским экспортерам. Э, нахождение различных вариантов торможения продажи нашей продукции, оно уже достаточно больно ударило а, по украинским производителям, которые ориентировались на российский рынок, прежде всего всего по а, украинским машиностроителям. Порядка 75% нашего машиностроительного экспорта шло на территорию Российской Федерации в 2013 году. А, тоже правда, что колоссальные очереди, которые организовывали на границе для наших экспортеров еще полгода назад тоже больно били э, по нашим экспортерам. Различные запреты, которые вводил э, Роспотребнадзор, тоже били по нашим экспортерам. То есть, по большому счету говорят наш экспорт в Россию так уже достаточно серьезно снизился. И темпы снижения были активные. Э, за первые полгода мы потеряли порядка 25% нашего экспорта в Россию. Э, то есть, ну вот что, Россия готовит дополнительный удар по украинской экономике, он был э, ожидаемый, но это не означает, что украинцы не знали о том, что это может быть объединено. Во-первых, Россия достаточно длительный период времени э, предупреждала, что они будут это делать, а, несмотря на наличие соглашения о зоне свободной торговли. Потому что применить эти меры по отношению к нам, это означает вычеркнуть нас из списка Э, членов э, соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Э, но ожидать это можно было, и это означает, что украинские экспортеры должны еще более активно пытаться искать новые рынки сбыта. Я понимаю, что это гораздо легче сказать, чем сделать, потому что одно дело найти сбыт для сельскохозяйственной продукции, например, просто для зерна, и совершенно другое дело найти рынки сбыта для автомобилей, которые у нас производятся, или найти какие-то рынки сбыта при принципе по станкам, оборудованию, которое мы производим, или даже по товарам, э, относящимся к потребительской группе, о которой говорит сейчас Россия. Ну, то есть удар будет нанесен, это еще больше э, снизит наши э, экспортные потоки в Россию, но снижение наших экспортных потоков в Россию без возможного замещения в краткосрочной перспективе на другие э, регионы, где бы мы могли реализовывать, будет означать официальная оценка э, падения украинской экономики, которую мы выставляем в фонде Блейзера на этот год, составляет 7%. Тоже правда, что оно будет э, непропорционально распределено по всей территории Украины. Насколько мы понимаем, э, восток страны, который был ориентирован прежде всего на рынке Российской Федерации, пострадает больше всего. И они и так уже пострадали и от, и от фактически военных действий, которые ведут. Да, Олег, а, вот я... я вот э, я вас прерву, потому что еще хочется задать вам один вопрос. Вот очень кратко, у нас мало времени. Вот как скажите, пожалуйста, это все-таки политический шаг, вот политическое давление со стороны России, либо же действительно у России есть экономические основания вот таким образом поступать по отношению к Украине? и так, и так. Э, конечно, это больше всего, конечно, политическое давление, которое оказывается на Украину. Но с точки зрения экономики, то, что э, вопрос, который возникал у Москвы еще с момента того, когда мы начали переговорный процесс э, с Европейским Союзом по поводу соглашения о зоне свободной торговли с ними, у них возникали серьезные опасения, связанные с тем, что если мы открываем нашу границу для европейских товаров, то европейские товары могут поступать к нам, а потом, поскольку у нас открыта граница была, по крайней мере, с Россией э, в рамках соглашения о свободной торговле в СНГ, эти товары могут пошлино перемещаться к ним на территорию. Это опасение решится абсолютно э, нормально э, в юридической плоскости, потому что есть такое понятие, как правило, происхождения товара, и оно, оно отслеживается всеми государствами, которые принимают участие в международной торговле, поэтому могли существовать у Москвы, но они были разрешимы. В данном случае, поэтому э, я не вижу проблемы потому что мы не открыли границы для европейцев. Вы знаете, что соглашение отсрочено по имплементации mm-hmm. во времени. Э, мы не открываем нашу границу для европейских товаров, и поэтому с этой точки зрения я бы воспринимал все-таки э, вот этот шаг Москвы как, скорее как политическое давление, нежели как вопросы, связанные с чистой экономикой. На Украину пытаются давить, в том числе давить экономически, э, пытаются сбить э, и без того уже падающую экономику, попытаются дополнительно увеличить у нас уровень безработицы, а падающая экономика идет с увеличением уровня безработицы. А на фоне отсутствия экономических реформ, конечно, эм, Э, свет в конце туннеля не приближается. То есть он как был далеко, так он и остается далеко до тех пор, пока мы не начнем реформировать нашу экономику. Олег, спасибо вам большое за то, что нашли время выйти к нам в эфир, обсудить важные для нас темы. Олег Устенко.